Defender a Amazônia é defender o Brasil. É desta forma que o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, inicia uma nota contra a devastação amazônica, que, aliás, só ganhou visibilidade no Brasil e no mundo após o vazamento de mensagens de WhatsApp dizendo que fazendeiros e madeireiros tinham convocado o Dia do Fogo e, de forma orquestrada, queimado uma área gigantesca. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Francisco Kelvin, que é coordenador nacional do MAB. Boa noite, Francisco. Tudo Boa noite, bom? Ana. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Prazer Obrigado. conhecê-lo. Bom, Francisco, na nota que vocês mencionam, é, vocês dizem que o desmatamento e as queimadas causam grandes perdas à natureza e afetam a população brasileira também no campo e na cidade. Para quem está nos assistindo entender de que forma isso ocorre? Primeiro, Ana, é agradecer o espaço e dizer que e eu sou de Rondônia, né? Da Você tá Amazônia. Você né? tá acompanhando né? o movimento, então. Isso, o movimento está organizado em vários estados da Amazônia, né? Então eu cheguei aqui em São Paulo há pouco tempo. E a realidade que São Paulo viveu na segunda-feira passada é, é, o que tem sido nosso cotidiano nos últimos dias, né? E isso nós estamos, primeiro, que muito preocupado, mas nós também estamos muito revoltados e nós repudiamos toda essa destruição da nossa floresta, né? Que é o patrimônio é, de todos os brasileiros, né? E, e a realidade que a gente está vivendo, tanto em Rondônia, né, na minha cidade, Porto Velho, mas também é, no Pará, no Mato Grosso, nos outros estados, é uma realidade muito preocupante, porque veja, você sair de madru é, você sair pela manhã e ter crianças indo para a escola de máscara, sabe? O céu coberto é, pela, pela fumaça. Vários problemas de Vários saúde, pro né? problemas respiratórios, Mas... as pessoas procurando os postos de saúde, hospitais, uma situação muito alarmante, né? E a gente fica ainda mais preocupado porque, veja, o que o Ministério Público Federal, tanto do Pará e o de Rondônia agora, estão dizendo é que essas ações são orquestradas, né? Por Isso é grupos assusta. que têm interesses em expandir as suas áreas de fazenda, né, de cultivo de soja, né? Uma ação orquestrada, né? Então isso nós estamos ainda mais preocupados, né? Ou seja, mostra o poder e né, a vista grossa do governo, por exemplo. Isso, o que o governo Bolsonaro anunciou hoje é que é que ele vai estender uma moratória né, de dois meses para as queimadas né, na, na Amazônia. Né? Agora, quem que garante a efetividade nessa ação do governo se o discurso do governo é totalmente o contrário, de destruição e entrega da nossa floresta, e ao mesmo tempo é um discurso né, que na prática se coloca como esvaziando o Ibama, né, que é o principal órgão fiscalizador do governo, o ICMBio, né, contestando os dados técnicos sobre o desmatamento é, que são feitos tanto, tanto, tanto pelo INPE quanto pelo INPA. Né? Então é muito grave isso. Né? E a gente está muito preocupado com, com tudo isso, né? porque a avaliação que a gente tem é que, veja, o governo tem adotado um discurso de que está contendo né, os incêndios, muito preocupado com essa questão da visibilidade do país para fora, mas os dados do, do INPE estão mostrando que terça e quarta agora passado, ou seja, os oh, últimos dois dias, os focos de incêndio aumentaram, né? Ou seja, ontem a, na capital de Porto Onde Velho, na minha combate? cidade, o aeroporto estava fechado por causa da fumaça, né? Cobrindo todo o céu, né? Então, a gente não vê efetividade nesse combate, né? Que o governo está dizendo que... Se fala muito e pouco efetividade no Sim. combate. Bom, é, Francisco, o que, que, na sua opinião, está por trás de tudo isso? Quem e por quê? O que, que a pessoa ganharia, né, se existe aí, no caso, com isso, com essas queimadas, por exemplo? Isso, a nossa avaliação do MAB, né, do Movimento dos Ativos por Barragens, é que se coloca uma grande disputa em torno da Amazônia, né? Primeiro, uma disputa que de um lado tem grupos é, nacionais, né, ou seja, grandes fazendeiros, ruralistas que querem é, aumentar suas áreas de plantio de soja, né? as suas áreas de, de, de criação de gado, né? isso tudo. Mas de um outro lado, e aí é que está a grande preocupação nossa, né? por trás dessa cortina de, de fumaça colocada pelo governo, tá os interesses imperialistas por trás da, da disputa pela Amazônia, né? Ou seja, é, o governo, né, o Bolsonaro, tem esse discurso contraditório né, de defesa da soberania, não sei o quê, mas em abril desse mesmo ano ele foi aos Estados Unidos e disse, depois da conversa com Donald Trump, que ofereceu ao Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, uma parceria para explorar a Amazônia. Amazônia ou seja, é a entrega do nosso patrimônio, né? E isso é a nossa maior preocupação, porque esse discurso e a prática do governo incentiva ainda mais isso, né? Não só dos países europeus, mas também, principalmente dos Estados Unidos, né? E nós estamos ainda mais preocupados, porque veja, o Intercept, o jornal, demonstrou agora que o governador do, do estado do Amazonas, Wilson Lima, ele está negociando com a empresa, com lobistas americanos, né? vários grupos ligados ao Partido Republicano do próprio Donald Trump, né? Vários investimentos na Amazônia, de venda de terras, de mineração, né? Disso tudo. Ao mesmo tempo que o governo, o governo Bolsonaro, né? É, anuncia novas hidrelétricas na Amazônia, né? Nova abertura das terras indígenas para mineração, né? Ou seja, nós estamos muito preocupados e nós achamos que é isso que está que tá por, tá por trás, trás disso tudo, né? É importante dizer que a Amazônia ela é uma área muito grande, né? Que está em, presente em nove estados nacionais né, do nosso continente e é um território que tem bases naturais estratégicas, né? Ainda mais em um momento de crise econômica, né? Como é o momento que a gente vive hoje, né? Então, desde lá das Guianas, né, que tem muitas reservas de ouro, né, da Venezuela, que é a maior reserva é, mundial de petróleo, né, até os nossos aquíferos, né, os nossos rios aqui na, no Brasil, que tem o maior potencial energético de geração hidráulica, né, de energia do continente inteiro, né, ou seja, é uma grande riqueza. É, toda né? essa riqueza parece estar tá sendo vendida a preço de banana. Né? Isso, isso. Uma, uma acelerada uma... entrega, na verdade. Isso, isso é, é um, é, uma entrega. É isso que o governo tem feito, né? Entregando as estatais, né? destruindo é, todo, todo, todo esse território, né? E isso, inclusive, incentivado por vários dos governadores, né? Que também, ó, vários são do próprio partido do, do, do Bolsonaro, né? E também esses ruralistas, esses setores fazendeiros, também são pró-Bolsonaro, né? Eles absorveram esse discurso bolsonarista durante a campanha, né? E agora eles estão cobrando o apoio, é, o apoio né, do, do governo para a destruição da floresta, né? E nós estamos muito preocupados com tudo isso. Perfeito, Francisco. Obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês do MAB. Obrigado, Ana. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho.